s p r i n g 我是宝。今天要分享的是如何跨海运球。这球塞不进去怎么办？这是只要去 Live Friends 购入 BT 二十一的东西就会送的气球。哇，超可爱！我总共去了四次，总共有四只。Ruki、Koya、Cookie、Jimmy。咦，好可爱哦 r 可 k i 是不是最小只的？ 好，我看不出来，他们真的很可爱，但是这应该是全海外阿米都有的困扰，就是好不容易抵达韩国，也好不容易光顾，也好不容易拿到了，可是究竟要怎么带回自己的国家呢？是的，我也有一个宝地点，啦啦啦！现在我们就来挑战，到底要怎么把可爱的气球带回家？首先，你要先去便利超商买饮料。 <laughs> 对对对对，获得一只小支吸管，一定要小支的哦。这是必要道具，你要是没有这个道具，就没办法解开它的封印。你是买什么饮料？香蕉牛奶，韩国国民饮料。首先把这个棒子掰开，对，把这个掰开。掰开之后，这个棒子留下来可以带回家使用。是的，准备刚刚的饮料吸管，往里面的洞戳进去。 好像有个角度，对不对？嗯，戳进去了，戳进去之后呢？你看，我已经戳到这里面了。你要一直戳到，对，听到吗？一直戳到底，听到气放出来听。三十集压 o <laughs> 好嘞。我没有想到我会有这么用力抱亲密的一天，气就出来了。恭喜。嗯，觉得差不多了之后，吸管拿出来。 新年点新年，就可以带回家啦。这个也要带回家。吸饱它之后，还可以把它戳上去，它才可以完整。试试看，休息好了，把它这个搬下来，把它慢慢戳，找到适当的角度，要伸到听到声音。哇！拢抱它，好笑。这什么脸？手的地方也要记得挤它。 这样就可以收起来带回家了。嗯，可丽饼，以上就是台湾运球分享介绍。拜拜。哦，那个可梦可乐的活动，这个货币玩具。 还有金，所以把 reply 都抽齐了。一人只能拿到一个，就只要抽完了，你就会看到有人在旁边就开始询问说：我要行行行，不要换，我要行行行。我第一次抽到的时候是抽到修狗，反正就不用换嘛。其实抽到谁我都蛮开心的。我就看到一个妈妈跟她的小朋友一起来，然后妈妈跟她小朋友都一人拿了一个。妈妈一看她拿到的是南京的，就说：，哦，我都么 <laughs> 我的哥哥问他说：“你要画吗？”然后妈妈就说：“哦，很好，OK，没有问题。”所以这个男俊是教画的，怎么会犯这种？男君就交给我来爱吧。